kisah baru iaitu kisah Nabi Daud dan Nabi Sulaiman yang boleh peratah bukan hanya manusia saja bahkan jin dia boleh peratah dalam setengah-setengah riwayat katanya syaitan setengah-setengah duduk di bawah jaga air dia terutamanya di dalam surah ni Allah Ta'ala rayak iaitunya ifrit ifrit ni adalah sejenis jin yang boleh ngaik tubuh syup syup mari selalu dah ni Allah Taala royak dalam ayat lepas pada ni qala ifritum minal jin berkatalah ifrit yang menjadi sebahagian daripada jenis jin yang menjadi hamba kepada Nabi Sulaiman yang Allah beri kepada dia tapi hak pentingnya bukan duduk di kuasa amnat kepada dia semata-mata tapi dia guna untuk kebaikan dan kena dengan tepat أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون ayat 15 sampai 18 surah an-naml masuk kisah baru iaitu kisah Nabi Daud dan Nabi Sulaiman yang Allah Taala beri kelebihan kepada kedua-duanya iaitu ilmu pengetahuan ni rasul-rasul semua tu Allah Taala beri ilmu siap-siap dah cerah dah kepada mereka tapi beri kepada Nabi Dawud dan Nabi Sulaiman adalah ilmu khoh kepada dua-dua orang. Iaitunya ilmu kenabian dan ilmu pemerintahan. Ini tersebut di dalam tafsir-tafsir macam itulah. Iaitu kebijaksanaan yang Allah Ta'ala bagi terutamanya ilmu. Ilmu ni yang menjadi nur cahaya kita pun terima semua yang duk royak, duk mengajar, duk menulis semuanya daripada hak Allah Ta'ala mengajar kepada manusia dan hak Nabi duk royak kepada kita semua Allamal insana ma lam ya'lam ni Allah royak pada awal ayat sulung dia panggil ayat tu mula-mula turun ikra' tu iaitu nya allamal insana ma lam ya'lam. Allah mengajar kepada manusia benda hak manusia tak tahu. Melalui apa? Melalui usaha yang manusia nak cari, cari, cari patu boleh ilmu ilham pula. Orang-orang hak hati bersih, cuci, fikiran dia, jiwa dia, Allah Taala bagi ilmu khah. Hak inilah yang dikatakan orang-orang Melayu panggil ilmu laduni. Ha ilmu yang mari daripada Allah Taala. Ladun, ladun artinya mari daripada pihak Allah. Itulah. Dan demi sesungguhnya kami telah mengurniakan ilmu pengetahuan kepada Nabi Dawud dan Nabi Sulaiman. Ada dua nota kaki di dalam pimpinan Ar-Rahman. Satu dua, lima satu dan satu dua, lima dua. Mulai dari ayat ini Allah Ta'ala menceritakan pula perihal Nabi Dawud dan anak endanya Nabi Sulaiman alaihi masalam. Allah Ta'ala bui gapa tu? Bui ilmu pengetahuan kepada kedua-duanya. Terutamanya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ni anak Nabi Dawud. Allah bui sa lagi kepada dia iaitunya dia jadi raja. Bukan saja jadi Nabi, tapi pemerintah yang dia retoh pada waktu itu meliputi rata-rata tepat. Dan Allah beri kepada Nabi Nabi Nabi Daud dulu dah. Iaitunya Nabi Daud ni Allah Ta'ala beri kitab Iaitunya kitab Az-Zabur Sehingga apabila dia baca Burung-burung Dan menatai-menatai pakat dia senyap dengar dia berlaku Sebab siang pairok daripada Nabi Daud ni sehingga burung-burung pakak dengar. Ha ni benda hak lecia dengan otak manusia nak pergi fikir katanya orang apabila dia baca kitab sehingga tenenya menate-menate bukan manusia saja dak. Allah Taala beri kepada Nabi Sulaiman iaitu dengan gagah tubuh badan dia dan dia menjadi seorang raja yang boleh peratah bukan hanya manusia saja bahkan jin dia boleh peratah dalam setengah-setengah riwayat katanya syaitan setengah-setengah eh, duduk di bawah jaga air dia terutamanya di dalam surah ni Allah Ta'ala rakyat iaitunya ifrit ifrit ni adalah sejenis jin yang boleh ngaik tubuh syup syup mari selalu dah ni Allah Taala royak dalam ayat lepas pada ni qala ifritum minal jin berkatalah ifrit yang menjadi sebahagia daripada jenis jin yang menjadi hamba kepada Nabi Sulaiman yang Allah beri kepada dia tapi hak pentingnya bukan duduk di kuasa amnat kepada dia semata-mata tapi dia guna untuk kebaikan dan kena dengan tepat so lagi walaupun ayat dia tak sapa Nabi Sulaiman dia syukur kepada Allah terhadap nikmat yang Tuhan beri kepada dia dia katakan hadza min fadli rabbi inilah sebahagia daripada kelebihan yang Allah bagi kepada aku. Waliknya orang dah tulis, tulis di rumah baru, kereta baru, buat stiker tepek. Hadha min fadli rabbi. Ambil daripada perkataan yang Nabi Sulaiman sebut, Hadha min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Inilah kelebihan yang Allah Ta'ala bagi kepada aku, untuk Tuhan uji aku, Adakah aku ni syukur ataupun aku kufur? Hak pentingnya Nabi Sulaiman pada waktu tu Allah beri kepada dia boleh katakan banyak kelebihan-kelebihan sehingga dia royak kepada orang pada ketika tu ulimna mantiqat tayr kami diberi pahal Iaitunya Perkataan menate nate Maknanya bahasa menate tu Nabi Sulaiman peheh Sebab tu surah ni nama surah sumuk Nabi Sulaiman dia tengok sumuk Duk jalan yerti dengar Sora sumuk duk kecek sama-sama puak dia Apatah lagi Burung dan menate nate lain Yang Allah Ta'ala bagi Pisik kepada dia yang boleh dia peheh Alhamdulillah nota kaki baca alik bawah ni 1252 yakni ilmu syariat dan pentadbiran kerajaan serta lain-lain pengetahuan ha ni Allah bagi kepada dia fisik benar-benar hak luar biasa dalam ayat suci ini dibayangkan tentang kemuliaan ilmu pengetahuan dan kemuliaan orang-orang yang berilmu Alhamdulillah. Nah, orang yang Allah Taala beri ilmu ni tanda katanya orang tu Allah nak jadi molek. Nak jadi baik. Terutamanya ilmu agama. Inilah yang Nabi royak di dalam hadis masyhur yang diceritakan oleh Muawiyah radhiyallahu anhu. Dia katanya, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din." siapa-siapa yang Allah Taala kehendak baik kepada seseorang itu maka Allah capokkan ilmu pahal dalam agama bukan ilmu agama ni nanti belajar fiqh ngajar belajar tafsir belajar hadis saja tapi meliputi semua cara hidup dan ilmu syariah duk di dalam namanya ad-din sebab tu agama-agama ni bukan arti ngaji Quran ngaji hadis ngaji fiqh ngaji akhlak saja tak? Bahkan meliputi semua tiap-tiap ilmu. Asalkan benda tu boleh kita guna molek dan untuk kita guna supaya dunia ni molek. Maka dinamakan ad-din. Nah ha, tu Allah raya di dalam Quran. Raya kepada rasul-rasul pun lagu tu an aqimu din wa la tatafarraqu fi. Hendaklah kamu menegakkan ugamu, ugamu, ugamu ni orang terjemuh jadi nampak mudah iaitu nya วิถีชีวิตวิถีชีวิตนี่บุกแก่ arti katanya kerja eh, cari makan tidur jalan belaki saja dak tapi witi ciwit artinya kita dengan Allah dan kita dengan sesama manusia tu dia panggil witi ciwit dalam bahasa orang dia tulis the way of life Islam is the way of life Islam tu adalah witi ciwit cara hidup yang betul dan sebagainya jadi Allah Taala bagi kepada Nabi Sulaiman dengan Nabi Daud di sini ilmu pengetahuan lepas tu orang-orang yang Allah Taala bagi ilmu dan kemudian ada orang-orang yang berilmu dan memberi galak ke supaya orang-orang yang berilmu itu bersyukur kepada Allah Azza wa Jal yang telah melimpahkan kurnianya itu kepada mereka. Kesyukuran mereka itu pula hendaklah dibuktikan dengan mengembangkan ilmu pengetahuan itu untuk kebaikan masyarakatnya. Jalan ni. Siapa-siapa yang Allah Ta'ala bagi ilmu kepada dia, dia pandai baca, pandai menulis, pandai royak kepada orang, okay? sebar jadi banyak. Sebar, sebar, sebar. Benar yang dia baca, dia royak, royak, royak. Lepas tu, apabila ada peluang, dia boleh menulis, dia tulis, tulis, tulis, tulis, tulis, tulis. Untuk orang ambil pedah daripada apa yang dia tulis. Yang induk niat tak molek dalam ilmu. Yang induk niat katanya, nak peregar diri sendiri, aku ngajas je. kena witi 3,000. Yang ini. Jangan hidup tok. Jangan hidup tok dengan habuai dunia. Tapi kita sebarlah ilmu kita sebanyak mungkin. Untuk apa tu? Yang pertama sekali kita syukur kepada Allah. Ya Allah, mujurnya mengubi kepada aku ilmu. Ilmu, dia tak suka belakang. Allah tak ada bagi. Orang tu lagu tu, orang ni lagu ni. Dia tak suka. Walaupun ngaji dengan guru tu lah sekalipun. Tak suka pahamnya. Dalai toho, dia tak suka. Lepas tu, ceremak tak ceremak. Orang terima ilmu pun, dia tak suka. Supa dengan guru juga. Guru mengajar. Guru ni pasal ni, guru ni pasal ni. Kita nak wis supa semua penpai medan. Kita rayak katanya, eh sedap ngaji dengan guru ni. Tapi setengah-setengah hari yang baru-baru mari ngaji dengan guru ni, tak sedak. Sebab apa? Bukan lila dia, bukan pasal yang dia nak. Lagi tu. Sebab tu kita, apabila kita pahal, keadaan, apa ni? Orang yang mengajar, orang yang mengaji, orang terima ilmu, orang yang Allah Ta'ala beri ilmu khah kepada dia ni, Alhamdulillah, semua tu untuk nak khidmat kepada agama Allah belakang. Tak ada kira รื่องบริหารจัดการเรื่องวิชาความรู้ dan siapa boleh tamnai itu tamnai ini semua tu untuk nak khidmat kepada agama Allah nak royak kepada orang ramai ilmu-ilmu yang berfaedah lepas tu termasuknya orang yang diberi ilmu iaitu aw ilmun yuntafa'u bih. Hak Nabi ayat katanya apabila seorang manusia, seorang anak ada ni mati, utuhlah amalan dia kecuali tiga perkara. Ha ni hadis masyhur yang kita selalu duk dengar. Anak apa? Sedekah jariah. Anak yang soleh yang selalunya berdoa kepada ibu bapa untuk nenek dia. Dan yang ketiga ilmu yang diambil manfaat. Sebab tu setengah-setengah tok guru babo ni demi bangun lagi mengajar ada ni saya duduk dengan orang duduk wayak babo-babo belum pada ni lo lah ni pun ada setengah-setengah kalau orang tanya dia bo ada orang mari rumah belah ah, belah aku aku wayak eh, kau orang tu mari mari semula tak ada nak kecek tak ada nak, nak, nak terima tetamu tapi bo masa mengajar dia bangun congoh congoh congoh walaupun duduk dalam kain hak ya selimut Kadang-kadang yang jong pakai baju tebal, ngajar batuk kain kain kain kain mengajar. Sebab apa tu? Sebab yang napoknyo kelebihan ilmu, kelebihan mengajar ilmu kepada orang. Ha tu, semua semua babo ni masya-Allah. Nak ayat katanya juhud tinggi dia tu. Siapa ke dia duk duk duk, duk azal semua. Kalau boleh nak mati dalam mengajar. Ha tu, dia anggap katanya ini adalah satu jihad yang besar. Jihad-jihad ni bukan nanti perang semata mengajar mengaji dan sebar agama Allah menegak kebenaran di atas muka bumi pun adalah jihad alhamdulillah jadi orang yang diberi ilmu syukurlah banyak patu tunjuk katanya dalil dia syukur iaitu dia sebar ilmu nah kita siapa-siapa saja ni yang Allah Taala bagi ilmu maka wujudilah azal sokmo berasa nak sebar ilmu dia kepada orang ramai alhamdulillah masuk duduk dalam ayat 15 lagi dah bersyukur dan mereka berdua bersyukur dengan berkata waqala ni dalam ayat Quran eh, waqala tapi apabila kita baca sambung wasal lalu waqala alhamdulillah kita tak ada baca waqala alhamdulillah dak baca ubung selalu dah waqala alhamdulillahillazi faddalana ala kathirin min ibadihi almu'minin Nabi Sulaiman apa Nabi Daud dan Nabi Sulaiman bersyukur dia kata kena segala puji tertentu bagi Allah yang dengan limpah kurnianya memberi kami kelebihan mengatasi kebanyakan hamba-hambanya yang beriman. Maknanya kena wahai Allah terima kasih Tuhan we mengbui kepada kami berdua ni lebih daripada manusia biasa pada waktu tu. Orang-orang tua pai tak serupa dengan kami. Ha, sebab tu tersebut kisah Nabi Daud dengan Nabi Sulaiman ni ada di dalam suratul anbiya. Hak ni ada satu ton. Satu apa? Satu satu karakter ayat yang Allah sebut Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Alhamdulillah. Ayat ni juga menunjukkan bahawa Nabi Sulaiman adanya kekuasaan eh, sehingga apa lepas pada ni iaitu hubungnya dengan Raja Balqis yang berada di negeri Yaman pada waktu itu pun ada hubung kait dengan Nabi Sulaiman. Dan saya cerita dah nanti insya-Allah baca ayat lepas pada ni esoklah. Nak ayat katanya Nabi Sulaiman ni tu hewi gagah kepada dia, ya jimuk bining dia semalam me 100 orang. Kena kita kat bila 10. Hmm. 100 orang dia jimuk. Masya Allah. Lepas tu, kalau jadi askar dia, bukan saja, supaya dia duduk rakyat sana, bukan manusia saja, boh jin. Boh kan, jin. Dan syaitan-syaitan. Dan Nabi Sulaiman ni lah, dia suruh jin dan manusia hijau untuk dia. Bukan hijau jadi hamba dia tak? Bino tu, bino ni, bino tu, bino ni. Sehingga Nabi Sulaiman duk pergi tukar. Pergi tukar tu. Gi mati dalam diri. Dia, dia mati gitu dia cokok. Duk pergi tukar. Sehingga apa? Seri apa ni? Serangga ataupun ke apa dia panggil peluak. Mot mari makan di hujung tukak dia tu. Mari makan makan makan makan makan. Tumailah dia teng. Puak-puak jing katanya, eh kalau dia aku tahu Sleme ni mati, lama dah aku berhenti hijau. Tapi aku tak tahu katanya Sleme mati. Nah ha, tu, nak ayat katanya, jing dan manusia ni duduk di bawah retoher dan kajian dia belakang. Ni dengan secara umum saya cerita, dan walaupun tak ada terjemah lagi, ayat 16, 17, 18 yang baca saat ni. Tapi umumnya, itulah alangkahnya Nabi Sulaiman yang Tuhan beri kepada dia. Lepas tu, nah, insyaAllah kita sambung semula. Eh? Ayat-ayat berikutnya, ya, kisah. Ya. Kisah hubungnya dengan Nabi-Nabi yang boleh kita ambil berdian daripada perkara yang Allah Ta'ala cerita kepada kita. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.